大家好，我现在在大行宫，随便转转。我上次来到这里可能三年、四年，然后我只是想看这个地方有什么变化，顺便带大家来看看南京比较繁华的地方。很多在南京的人都知道一九一二，我们进去看一下吧。 那家地方五年前前面有一个门口，这个地方的一些酒吧好像有很大的变化。 其实我对酒吧还有喝酒什么的没有什么兴趣，像那种环境我很少去。就是给大家看。一九一二年，秦朝就结束了，然后变成了中华民国。当时南京这边就是首都，所以这边就叫一九一二。 而且一九一二那边的东西太贵了，几乎不怎么去那里，不喜欢那种环境。这条街就是一九一二的旁边，我比较喜欢这里，因为吃的东西比较便宜，然后没那么潮。 我不知道是现在太晚了还是什么，但是这里之前有很多吃的店，但现在他们很多关了，不知道是因为疫情还是什么。 有时候在这里走路会遇到一些喝醉的人，所以如果你是女生的话，最好带一个朋友一起来吧。二零二零年夏天，一九一二差不多就是那样子的，大行宫比以前人少一些，可能因为疫情吧。很多地方要么关了，要么换了一个、换了一家店或者装修了什么的。 比我想象中的安静很多。如果你喜欢酒吧或者比较热闹的地方，可以来一下这里。但是我的话，我应该不会来这里，东西太贵，而且太吵，还不如在家学习呢。 <laughs> 好吧，拜拜，再见。